Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Semoga dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat Jaga kesehatan Selalu cuci tangan Dan jangan lupa Pakai masker Apabila mau keluar rumah Nah, hari ini kita belajar menghitung buah-buahan. Tahukah kamu buah apa di bawah ini? Ya, ini adalah buah pisang. Nah, pisang. Ada berapakah buah pisang tersebut? Coba dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan delapan. Nah, itulah tadi buah-buahan yang bernama pisang itu ada delapan. Selanjutnya, gambar apakah di bawah ini? Ayo tebak, kira-kira gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar buah anggur, betul. Kira-kira berapakah buah anggur tersebut? Coba dihitung. Ya, betul. Sembilan. Buah anggur sembilan ditambah buah anggur enam. Kira-kira berapa ya semuanya? Sama dengan Ya, betul. lima belas Pintar. Dan selanjutnya, Selanjutnya, latihan soal. Ada berapakah buah-buahan di bawah ini? Nah, Pak Devi tunggu jawabannya. Nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, learning from home, belajar di rumah saja. Cukup sekian dari tugas. Mudah-mudahan belajarnya tetap semangat dan Bapak tunggu ya hasilnya. Dan terima kasih, see you next time. Bye bye.